avançando. Pega esse atirador pra mim, meio-dia, embaixo, na casa de baixo. Tô aqui, tô aqui. Distrai esse atirador pra mim. Positivo, positivo, eu vou. Tá morto. Ah, filha da puta! A gente tomou ali no respawn. Ó, o sniper lá em cima não, não atira quando ele sai, né? A gente recuou pra deixar ele sair. Não atira neles quando eu sair. A gente recuou pra deixar eles jogar um pouco, senão fudeu. Bom dia. Então, eu fui jogando Adrena Cantareira número 1 uh, ah, com o squad do o Delta Squad, a equipe do, do Tureta. Como vocês, poder, vocês ouviram, né? A gente estava jogando um time deathmatch com respawns e contra um time que não saía muito da base deles enquanto a gente estava correndo, tá loucos. É, daí a gente ficou com ficou com muita frente. vantagem e decidimos recuar para acalmar o jogo um pouco. Embaixo, lá na frente, embaixo. Vi. Meio dia, meio dia, contato, meio dia. O Hudson tá lá em cima, dando posição dos inimigos. Nossa, não morreu? Achei que tinha um morreu. Hã? Achei que um nós morreu aqui na escada. Não o Gustavo se... morreu. Tá. Nossa. Tá embaixo. Pega esse atirador pra mim, meio-dia, embaixo, na casa de baixo. Dá esse atirador pra mim. Positivo, positivo, eu vou. Ele tá todo com o corpo exposto. Tá morto. Tá morto, tá morto. Tá morto. Matei. Ai, eu tô morto já. Não acertou nada, mas. Então. Tá. deixa eu te dar uma facada. What? Positivo, positivo. É faixa aqui. Duas tacadas. Faixa. Primeiro andar e é nós. Embaixo. Tem um monte embaixo. Tá na casinha. Na casinha com a janelinha pequena. Onde? Tem uma... Aqui, ó. Aqui, aqui. Você tem ele aqui. Ele tá dentro na janelinha, bem preta. Bem escura. Vê? Ele não sabe que está aqui. Nossa, está tá, tá tirando aqui. Mostra para ele. Vou meter nele. Cuidado. Então. É nóis, é nóis, é, é nóis. É nóis, é nóis. Pode. Deixa eu ver. Peguei, peguei. Eu acho que peguei, normalmente. Saiu, saiu, pegou. Boa. Tiro lindo. Tá tudo na lata. Pilado, pilado. Onde tá, já? Já, pô. Cadê? Na casa, lá. Matei um lá. Nossa, aqui, Japa, é matei um lá na casa. Essa casa aqui é nossa, Japa. É o mal. Aqui, ó. A casa de baixo eu matei. Que tem a janelinha. Essa É nós lá no outro lado. Tá vendo aí, cara? Ô, faixa. Japa, é faixa atrás? Ah, faixa, faixa. Boa. Faixa, a casa aqui também é nossa, caixa. Tá ah, boa. Essa é nossa, então. Cadê? vou pegar minhas coisas aí. Tá na mesma casinha. É, ele voltou lá. Eles não tem muita opção, né? Opa, tá andando meu. Eita! Não, não, sou eu, eu deixei. Eu nem vi o que foi. Deixei no chão. É, eu nem vi. Então foi isso. Foi um jogo fechado da, Delta Squad. Fazia tempo que não fazia jogo pequeno tão agradável assim. Uh, me diverti bastante, conheci esse campo que não conhecia e realmente é um Jogo animal, adorei. O Carlos Tureta, pra, que pra com certeza vocês conhecem o canal dele, fez um vídeo do, me, do mesmo jogo, vocês podem ver. E também vou fazer um outro vídeo, que tem uma outra partida que foi bem legal. Tchau, galera!